Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mister Akang di channel Komedi Lucu Kali ini kembali Mister Akang akan mengajak semuanya Untuk kembali menyimak kisah Abu Nawas dari negeri 1001 malam Namun sebelum kisah ini kita kemas Menjadi sesuatu penghantar tidur kita Atau menjadi sesuatu cerita yang akan kita kembali kisahkan kepada anak-anak kita dan kepada teman-teman kita jangan lupa berikan berlian kesuksesan di tangan kalian semua untuk channel ini agar berkembang dengan baik yakni dengan cara klik subscribe dan klik tanda loncengnya serta bagikan video ini agar bermanfaat mari kita simak kisahnya pada suatu hari putra dari Raja Baginda Harun al-Rasyid ingin sekali keluar dari istana dan ingin menyambangi kampung-kampung yang berada di sekitar istana Baginda Raja Harun al-Rasyid. Memohon izinlah putra tunggalnya beliau dan putra Raja Harun al-Rasyid sangatlah tampan begitu sangat gagah kurang lebih seperti akang Putra raja berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku ingin sekali keluar dari istana untuk melihat-lihat keberadaan kampung di sekitar istana, karena selama ini aku belum pernah keluar, ayahanda." Kemudian menjawablah Baginda Raja Harun al "Oh, ya anakku, engkau begitu sangat bijak di usia Beranjak dewasa ini, kau sudah mulai berpikir untuk menggantikan ayah hendamu karena keinginanmu tersebut adalah naluri dari pribadi dirimu bahwa engkau ingin melihat kampung yang berada di sekitar kerajaan kita dan engkau akan melihat keberadaan masyarakat dan penduduk kita. Terima kasih anakku. Silahkan engkau melihat kampung-kampung di sekitar kita. Namun jangan lupa saatnya waktu sholat kau harus tetap sholat saatnya datang panggilan Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tertentu untuk menghadapnya salat di waktu jangan ditinggalkan dan bersikap sopan santunlah terhadap penduduk kita anak baik ayahanda terima kasih banyak lalu baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil beberapa pengawal khusus untuk mengawal putranya keliling kampung yang berada di sekitar istana eh, kerajaan para pengawal kami baginda raja hari ini kalian khusus berdua mengawal putraku untuk keliling melihat-lihat keberadaan masyarakat melihat-lihat keberadaan penduduk yang berada di kampung sekitar kerajaan ini laksanakan baginda raja siap lalu pamitlah putra raja kepada ayah ayahandanya untuk touring religius sosial yaitu keliling menenangkan pikiran menghibur hati namun diterapkan pada sosial publik yaitu bersentuhan langsung menyaksikan survei melihat keberadaan kondisi penduduk atau masyarakat di kampung-kampung yang berada di sekitar kerajaan baginda Raja Harun al-Rasyid Ayahanda, saya pamit dulu, mau berangkat. Silahkan anakku, hati-hati. Berangkatlah, putra Raja Harun al-Rasid berserta dua pengawal khususnya menuju perkampungan yang berada di sekitar kerajaan. Di sebelah barat sudah mereka lalui, di sebelah timur sudah mereka lalui, di sebelah selatan pun demikian singkat cerita satu kampung lagi yang dituju oleh putra raja yaitu di bagian utara berangkatlah ke sana dan di sana dia melihat-lihat keberadaan penduduk sama seperti di kampung sebelah barat timur dan selatan namun di sebelah utara ini ada hal yang aneh yaitu putra baginda raja Harun al rashid tidak tertutup matanya atau terbuka lebar ketika melihat seorang gadis kampung yang sangat jelita dia sampai ngomong sama pengawalnya pengawal pengawal ada apa putra raja lihat ada wanita cantik mana itu oh iya putra raja tahu aja kalau itu cakep aduh mantap bener ya padahal berada di kampung tapi cantik bener wah orang kampung emang cakep-cakep putra raja waduh putra raja suka ya demen ya ya udahlah jangan pakai cerita melihatnya saja saya sudah senang sekali gitu. dilihatin lagi tuh sama putra raja ditanyain lagi sama pengawal pengawal pengawal kamu tahu ini ini kampung apa ini kalau nggak salah kampung asmara putra raja oh kampung asmara ya ya ya kalau begitu nanti kita sering-sering ke kampung ini iya putra raja kita kita sih ya terserah putra raja ya udah ayo kita jalan lagi kembali berjalan lagi saat beberapa waktu sudah senja maka putra raja baginda Harun al mengajak welcome back to istana raja kembalilah mereka ke istana raja setelah sampai di istana disambutlah putranya oleh bapaknya yaitu oleh Raja Harun al wahai putraku Bagaimana perjalananmu menuju kampung-kampung menyaksikan penduduk-penduduk kita? Wahai ayahanda, ketika saya melihat kampung di sebelah barat, di sebelah timur, di sebelah selatan dan utara, hati saya begitu sangat senang. Ternyata mereka begitu sangat rukun, mereka tekun beribadah dan ada satu hal pula yang membuat hati saya gembira, ayahanda. Oh, begitu anakku. Baiklah kalau begitu silahkan kamu istirahat dulu anakku terima kasih ayahanda beristirahatlah putra raja baginda raja Harun al rasid namun raja Harun al rasid adalah seorang yang sangat sekatan cerdik dan religius dia tanpa sepengetahuan putranya menemui dua pengawal khusus yang dia tugaskan untuk mengawal putranya keliling kampung tadi. Dipanggillah kedua pengawal tersebut pengawal sini kalian saya baginda raja kalian kemana saja tadi oh kami mengantar ke sebelah barat ke sebelah timur ke sebelah selatan sampai kami hantarkan putra baginda raja ke kampung asmara di sebelah utara baginda raja hmm terima kasih kalian telah menjaga anakku dengan selamat sampai kembali ke istana ya baginda raja tapi aku mau bertanya pada kalian, apa yang paling berbeda dari sikap anakku ketika melihat penduduk di kampung-kampung di sekitar kerajaan ini? Apa ya? Uh, cuman satu sih baginda raja yang sangat membuat dia berbeda tingkahnya. Apa itu pengawal? Ketika berada di kampung sebelah utara. Nah, di kampung Asmara baginda raja dia melihat seorang gadis di kampung tersebut dan dia romannya menyenangi gadis itu baginda raja hmm seperti itu ya iya baginda raja hmm baiklah kalau begitu sudah kalian istirahat saja iya baginda raja terima kasih informasinya iya baginda raja ini raja duduk-duduk tersendiri setelah mendapatkan informasi seperti ini Hmm. Masa sih anak saya harus mencintai gadis kampung? Padahal banyak putri-putri dari kerajaan lain yang meminta dia. Hmm. Ini harus segera diantisipasi. Kalau dia meminta lagi untuk keluar keliling kampung, sepertinya harus dicegah ini. Berbahaya kalau dia kena ranjau-ranjau asmara. Hmm lalu di kemudian beberapa hari setelah itu ternyata benar dugaan Raja Harun al Rashid kembali putranya meminta izin ingin berkeliling kampung lagi setelah sarapan putranya mengutarakan keinginannya wahai ayahanda jika berkenan dengan rendah hati Ananda mohon lagi untuk bisa berkeliling kampung ayahanda ini Raja Harun al rasid karena sudah mendapatkan informasi dari dua pengawal khusus putranya kemarin malam maka dia mengeluarkan kata larangan untuk putranya keluar kampung lagi hmm begini anakku ayahanda tidak melarang kegiatan yang baik yang engkau lakukan karena ketika melihat penduduk dan masyarakat itu sangatlah baik dan menjadi gambaran bagi kita untuk mengembangkan potensi apa yang ada pada masyarakat dan penduduk kita namun untuk saat ini hmm, biarlah ayahanda yang akan terjun langsung ke kampung sementara engkau tinggallah di istana kenapa ayahanda saya sanggup ayahanda Bahkan saya senang dan sangat gembira. Engkau belum saatnya anakku. Satu saat nanti ketika engkau menggantikan kedudukanku, maka semua tanggung jawab itu kuserahkan padamu. Untuk saat ini, kau jangan keluar kampung dulu. Jaga kesehatanmu agar engkau tetap fit dan tetap baik. Ya, ya namanya seorang anak raja, ya nurut-nurut. Baiklah kalau begitu, ayahanda berjalanlah dia menuju kamarnya di dalam hatinya sebenarnya kesel juga kalau bahasa kita sekarang mah ya mau ngelihat cewek itu jadi kagak jadi dilarang sama babe begitu kalau bahasa Betawi mah dan bijak juga Raja Harun al-Rasid ketika melarang anaknya tapi tidak ngomel-ngomel tapi mengeluarkan suatu alasan yang dapat dimengerti bahwa beliaulah yang akan keliling kampung saat ini kan cukup luar biasa kalau di kita mah ya anaknya udah ketahuan pacaran sama orang kampung gak disetujuin orang tua Oh, set bisa kontang panting udah jangan pakai keluar kampung diem aja lu mau dicangcang bisa kita mas orang kampung ya kan? nah ini baginda raja Halun al rasid pura-pura keluar dia nemuin pengawal naik kuda padahal keluar doang asal keluar ya udah begitu dia keluar masuk lagi sore harinya setelah sampai di kerajaan ini istirahat baru makan malam anaknya tidak keluar kamar putranya nah bertanyalah Raja Harun al kemana putraku beliau di kamar baginda raja nah seperti itulah kata pengawal bagian dalam istana lalu baginda raja menengok putranya ke kamar anakku kau tidak makan malam tidak ayah sepertinya saya kurang sehat ayah wah kaget nih baginda Raja Harun al ditengok lah dia wah kok panas sekali anakku ya kalau begitu kau berobat tidak ayah anda biasanya kalau cuman panas begini nanti juga sehat kembali ayah anda ya sudah kalau begitu kamu istirahat ya ya ayah anda keluarlah Raja Harun al Rashid dari kamar putranya karena ingin membiarkan putranya beristirahat dengan tenang namun keesokan harinya pagi-pagi anaknya kembali tidak ikut sarapan. Di Raja Harun Arasi tidak bertanya lagi kepada pengawal bagian dalam istana karena dia tadi malam sudah melihat putranya dalam kondisi kurang fit. Maka dia langsung masuk ke kamarnya dan ternyata putranya masih tidur. Nah, tidurnya bukan tidur lelap, bukan tidur nyenyak, tapi tidur karena kondisinya semakin tidak baik. Sakitnya semakin parah. Dan kemudian Raja Harun Al-Rasyid bertanya, "Anakku, anakku." Nah, anaknya sudah lunglai, sudah lemas dan hanya tiduran saja. Sakit paten lah kalau bahasa kita mah. Ya. Dan ternyata Raja Harun Al-Rasyid kebingungan bagaimana cara mengobati anaknya ini sampai drastis seperti itu dalam jangka dua hari ini anaknya sakit parah dan ternyata sakitnya itu sampai anaknya kaku tidak mau berbicara Nah ini Raja Harun al rasid kebingungan harus seperti apa caranya karena tabib-tabib yang ada di istana sudah dia panggil semuanya para tabib dipanggil untuk memeriksa putranya yang sudah bertugas di istana dan tabib-tabib itu tidak bisa mengobati anaknya serta tidak tahu jenis penyakit apa ini karena tabib begitu ditanya oleh baginda raja mereka semua menjawab sama baru kali ini menemukan penyakit yang menyerang anak muda separah ini dan sampai lidahnya kaku sampai terbujur kaku lemas dan lunglai ini pada akhirnya para tabib yang bertugas di istana itu memberikan saran dan masukan kepada baginda Raja Harun Ar-Rasyid agar mengadakan sayembara yaitu sayembara untuk mengobati putra kesayangan dari baginda Raja Harun Al-Rasyid maka Raja Harun al-Rasid pun mengikuti titah dan masukan daripada para tabib yang ada di dalam istana. Dibukalah sayembara untuk umum siapa saja boleh ikut terutama tabib dan ahli pengobatan untuk mengobati putra raja dan akan diberikan hadiah sangat besar apabila putra baginda raja bisa sembuh dan bisa menemukan titik jenis penyakit apa sebenarnya yang ada pada, pada putra Baginda Raja. Semua ikutan, ramai, uh ngantrinya hampir kayak ngantri sembako. Ngobatin putra Raja satu sakit nih, karena pakai sayembara hadiahnya gede ikut-ikutan. Karuh yang punya sertifikat tabib mah, ya kan? Pelulusan dokter, apoteker, semua ikut, oh, tukang serai aku anu bisa nyup cai puting nyup cai biru nyuruput kopi hidung ilu apa ya <laughs> ngikut semuanya ya kan yang tidak bisa pengobatan juga pada saat itu ngaku-ngaku jadi pengobatan waduh dan yang cakep yang bagus supaya kayak tabib kayak dokter ya aduh ampun dah tidak ketinggalan Abu Nawas juga ikut serta datang ke istana pada saat itu namun Abu Nawas cerdas sebelum mendapat giliran dipanggil untuk memeriksa putra baginda raja dia ngobrol-ngobrol dulu sama pengawal-pengawal yang ada di sekitar istana karena memang beliau sudah sangat dikenal dan para pengawal pun tidak canggung ngobar ngopi bareng sampai kebetulan dia bertanya kepada dua pengawal yang pernah mengawal putra raja berkeliling kampung nah kemudian bertanyalah nih Abu Nawas kepada dua pengawal ini kok putra raja bisa sakit separah ini sih memang dari mana dia awalnya bagaimana nah kedua pengawal ini kan cerita sama Abu Nawas bahwa sebelumnya beberapa hari yang lalu bahwa putra raja ini keliling kampung dan di kampung sana itu dia melihat seorang gadis dan setelah itu maka putra tidak keluar kampung lagi ditahan oleh baginda raja nah ini Abu Nawas sudah bisa menjabarkan dari sana nah, sudah nah satu persatu semuanya ya kan para peserta daripada sayembara pengom untuk pengobatan putra raja ini melakukan teknik masing-masing tersendiri untuk melihat keberadaan putra baginda raja semuanya nyerah kagak ada yang berhasil jenis penyakit apa ini sampai tibalah giliran Abu Nawas ya Abu Nawas datang ujuk, ujuk, ujuk, ujuk. kan ini baginda raja udah kenal nggak asing lagi sama Abu Nawas Abu Nawas kamu saya baginda raja ya kalau kamu tahu bisa mengobati orang sakit tentunya tidak harus ikut ngantri seperti ini Abu ya, Nawas saya pasti akan menyuruh pengawal manggil kamu ternyata kamu tabib juga Abu Nawas ah bukan baginda raja saya mah datang ke sini karena mendengar putra baginda raja aja sakit maka saya khawatir jadi saya bukan tabib atas dasar kekhawatiran saya lah saya ingin melihat kondisi putra Baginda Raja. Siapa tahu saya bisa menerka dan menerpa serta membaca penyakit apa yang ada pada putra Baginda Raja. Itu pun kalau Baginda Raja mengizinkan saya. Oh tentu Abu Nawas tentu siapapun saat ini saya izinkan untuk menemui anak saya yang sedang sakit. Karena hanya satu tujuan saya agar anak saya kembali sehat silahkan Abu Nawas silahkan ini Abu Nawas datang ke situ tidak membawa peralatan apa-apa semua tabib yang datang ke situ lengkap peralatannya kalau bahasa sekarang mah dokter-dokter lah yang nyampe ke sayembara perlombaan itu lengkap sampai sertifikat kelulusannya dibawa nah Abu Nawas kagak bawa apa-apa ini kan tabib-tabib yang lainnya bingung wah kagak bawa apa-apa yang udah lengkap-lengkap aja bawa peralatan pada nggak tahu ya meriksa penyakitnya jenis apa apalagi itu nggak bawa apa-apa iya ya hmm. abu nawas ada-ada aja begitu kata tabib-tabib yang lain nah ini kemudian abu nawas masuk ke kamar putra raja putra raja terbaring kemudian dia eh, memegang dada daripada putra Baginda Raja. Dipeganglah dadanya. Kemudian dia bisikan di telinga putra Baginda Raja. Membisikkan kalimat beberapa kampung yang pernah dia sambangi. Kampung sebelah barat, kampung sebelah timur, kampung sebelah selatan, kampung sebelah utara karena Abu Nawas sering keliling dan semua orang kenal maka Abu Nawas tahu pecis kampung-kampung yang berada di sekitar kerajaan istana Baginda Raja Harun al Rashid dan sampailah pada titik temu penyimpulan Abu Nawas saat itu nah kemudian Abu Nawas mengatakan kepada Baginda Raja Baginda Raja sepertinya ini penyakit susah diobati Baginda Raja tetapi saya ingin menyelidikinya Baginda Raja saya ingin berkeliling kampung seperti yang telah dilakukan oleh putra Baginda Raja sebelum dia terkena sakit seperti ini dari sanalah saya insya Allah bisa membaca apa yang terjadi dan bisa menganalisis penyebab daripada sakitnya putra Baginda Raja. Abu Nawas, saya tidak membutuhkan orang yang bertamasya keliling kampung. Saya membutuhkan orang yang bisa mengobati putra saya terserah Baginda Raja kalau Baginda Raja menginginkan putra Baginda Raja tetap hidup saya hanya meminta saran izinkan saya ke kampung-kampung yang berada di sekitar kerajaan yang pernah disambangi oleh putra Baginda Raja kalau tidak ya sudah akhirnya baginda raja tertunduk dan berpikir waduh daripada anak saya maheo ya udahlah izinan aja ya udah Abu nawas kamu ke sana nanti akan ada pengawal yang ngikutin kamu yang nunjukin anak saya saat itu keliling ke kampung mana aja di sebelah selatan di sebelah utara di barat di timur nanti pengawal yang waktu itu mengawal putra saya yang akan mengawal kamu baik baginda raja terima kasih paling selesai dua hari baginda raja ya ya udah persiapkan bekal-bekalnya nanti makasih baginda raja ini Abu Nawas diizinkan berangkat dan dikawal oleh prajurit pengawal yang pernah mengikuti putra baginda raja keliling kampung tersebut nah ini kelilinglah mereka namun di jalan ini Abu Nawas bertanya kepada kedua pengawal yang dulu pernah mengawal putra raja Harun al eh pengawal waktu itu kemana saja engkau mengawal putra Raja Harun Arasid kami ke kampung selatan dulu kami ke kampung barat dulu ke kampung timur ke kampung selatan baru ke kampung utara nah di kampung utara tersebutlah ada terjadi sesuatu yang menurut kami ganjil lah Bu Nawas terhadap putra raja. Ganjil kenapa? Pada saat dia melihat gadis kampung, dia sepertinya tersentuh hatinya Bu Nawas. Oh begitu. Bolehkah kalian mengantarku ke kampung itu? Ya Bu Nawas, mari silahkan. Diantarlah Abu Nawas ke kampung utara yang ada gadis yang pernah dilihat oleh putra Baginda Raja Harun ar Begitu sampai di kampung itu, Abu Nawas kembali nanya nih sama pengawal. Pengawal, di mana ngelihat gadis itu, putra raja saat itu? Di belah sana, Abu Nawas. Ayo kita belah sana. Begitu nyampe ke sana, Abu Nawas ngelihat. bohong ternyata betul Abu Nawas aja lebih bengong ngelihat gadis itu. Cantik benar ya cantik cacar bintik-bintik <laughs> enggak bercanda ini asli melebihi cantiknya dari artis kalau bahasa kita mah kayak bidadari lah begitu bunga desa bunga desa ya kembang kampung nah ini pengawal bengong aja ngeliat Abu Nawas Abu Nawas kenapa bengong ah, kagak kagak bengong lagi meninspirasi jampe-jampe ya siapa tahu ini putra raja kena ranjau dari dari situ sehingga sakit ya ya oh begitu ya, ah, ya. Hmm, kalau begitu sudah selesai sudah dapat saya simpulkan ayo kita kembali ke kerajaan ya Abu Nawas ngajak kembali ke kerajaan pada pengawal-pengawal kembalilah mereka ke kerajaan setelah sampai di kerajaan tidak sampai dua hari hanya satu hari setengah kurang lebih kembalilah ke kerajaan dan di sana sudah sangat ditunggu oleh baginda Raja Harun al-Rashid. Nah kemudian Abu Nawas ditanya oleh baginda Raja, gimana Abu Nawas? Ada solusinya untuk mengobati uh, penyakit anak saya, Abu Nawas. Tenang baginda Raja, ini pasti ada solusinya. Cepat Abu Nawas, periksa lagi anak saya, jangan lama-lama, kasihan udah ngejalan peneng baik ya baginda raja ya ayo kita masuk masuk Abu Nawas kemudian kembali memegang putranya Raja Harun Rasid putra raja dipegang lagi kemudian Sabu Abu Nawas dibisikan lagi telinganya dibisikan apa dibisikan tentang gadis yang ada di sebelah utara nah ternyata pas dibisikin begitu ada pergerakan dari tubuh putra raja kemudian ada penghalaan nafas dan ada aliran-aliran yang baik pada syarat-syaratnya nah ini Abu Nawas yakin ternyata kalau putra raja itu jatuh cinta pada gadis kampung tersebut nah kemudian ini langsung disimpulkan oleh Abu Nawas Baginda Raja begini jadi putra baginda raja ini kena sebuah penyakit yang dialami oleh seseorang yang punya keinginan tapi tidak tercapai baginda raja maksudnya apa jadi sepertinya dia kena penyakit cinta baginda raja penyakit cinta bagaimana cinta itu nggak ada penyakitnya oh jangan salah baginda raja justru penyakit akibat cinta itu lebih parah dia bagaikan virus yang menjalar di seluruh tubuh kalau tidak keluar tersampaikan hasrat cinta itu maka akan memakan tubuh seseorang yang mencinta itu ya kemudian dia akan lunglai akan sakit bahkan bisa menjadikan penyebab kematian baginda raja kalau sekarang ada virus yang parah di seluruh dunia disimpulkan ya kan menjadi sebab mendapatkan bantuan dari pemerintah tetapi yang namanya virus cinta tidak akan terdaftar pada bantuan sembako <laughs> ah bisa aja kamu Abu Nawas ya itu sih terserah Baginda Raja kalau Baginda Raja mau anak Baginda Raja sembuh lagi ikutin saran saya kalau tidak ya tinggal nunggu saja wabillahi topik putra baginda raja waduh jangan Abu Nawas aduh tapi bagaimana ya Abu Nawas susah baginda raja yang namanya cinta itu tidak memandang kasta tidak memandang harta tidak tidak memandang jabatan Sekalipun putra Baginda Raja setiap hari tinggal di istana dengan hidup mewah serda ada, ketika dia mencintai orang kampung yang serba kekurangan, itulah cinta Baginda Raja. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. kalau pemuda sudah jatuh cinta tuh susah baginda raja kita juga kan pernah muda dulu pernah cinta ya susah biarpun kata orang perempuan itu monyong kalau anak muda tuh sudah jatuh cinta tetap aja dia bilang senyummu begitu sangat manis padahal monyong biar kata orang itu perempuan matanya belok segede centong begini aja ya kalau memang pemuda itu demen sama cewek itu tetap bilang begitu lentik matamu ya biarpun kata orang itu wajah perempuan hancur kalau memang dia demen tetap aja tuh pemuda bilang baginda raja wajahmu seindah purnama susah baginda raja kalau demen mah kalau cinta mah kalau diikutin ya dia akan berbunga-bunga akan tumbuh kebahagiaan pada dirinya karena kebahagiaan senyum itu akan membawa kesehatan tetapi kalau tidak terbalas dan tidak tersampaikan cintanya akan terpendam di dalam hati dan merupakan sebuah tekanan jiwa yang bergejolak yang pada akhirnya menjadi penyakit baginda raja begitu iya ada solusi lain gak Bu Nawas selain daripada putra saya harus bertemu dengan gadis itu ya baginda raja susah baginda raja saya sudah bilang susah ya namanya cinta itu buta baginda raja dan semua tabib dokter tidak akan bisa mengobati buta karena cinta kalau buta karena fisik semua banyak ahlinya dokternya tapi buta karena cinta susah sampai ada lagunya buta karena cinta kadang-kadang orang tua aja dilupain kalau udah buta karena cinta sama anak muda ya begitu baginda raja jadi maksudnya ya sudahlah baginda raja susah dijabarkan pokoknya susah diobati orang buta karena cinta kecuali yang mengobatinya adalah pemilik cinta